しっかりしろ秀吉秀吉秀吉秀吉殿 <laughs> おじきはもういいかせめが山ほど残っている三成てめえなんでそんな涼しい顔してやがるなぜ今泣かないその賢い頭泣き方すら忘れたかけ 泣けよ泣けるだろ三成聞こえるか城内に響く家康殿の泣き声があの家康殿ですら泣いても秀吉様は戻らぬ俺には俺のやることがある主君を失ったばかりの男には見えんな 家康は本当に悲しみ心から泣いているだが奴は明日には変われる目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができるああ家康は底知れぬ男だだから変な気は起こすな余計なお世話だ <laughs> 誰に出す書状か知らないが字がにじんで使い物にならぬだろうもう今日は休んだ方がいい余計 お世話だ